听完昨天的专栏呢，也许有人就会问说：“啊，在组织发展路径呢，我清晰了。但是在这个时代，靠山山倒， <laughs> 靠水水流。我也许在组织团队做得很不错，但公司自己倒掉了，这个该怎么办？团队解散，我该怎么办？”今天我们来谈谈这个话题：如何跳出企业的局限性，站在行业的高度，从创造价值的角度，重新给自己定个位。我教你做一个个人的价值链分析。 价值链分析这个概念呢，是哈佛的商学院麦克波特，就是那个波特无力的提出者，在《竞争优势》这本书里面提出的一个概念。他认为啊，公司经营的每一个环节都是为了创造价值，这些环节叠加到最后的产品之上，就形成了一个整体的客户价值。组织可以把这个创造价值的过程分拆开来，一个一个的去研究每个环节创造的价值，最后面找到一个能突破的点，形成独特的竞争力。 我们拿京东举个例子，比如当年京东的崛起啊，面对的第一大对手就是淘宝，这个该怎么打呢？好像处处都是机会，又处处都很难。京东从价值链反推，问了自己第一个问题：我们这个行业核心价值到底是什么？京东淘宝吧，生意就是个网店，网店的客户价值其实很好定义，就是最便宜、最放心，而且最快到达。京东继续问说。 如果要做好这个价值链条，需要什么样的核心能力呢？京东发现，在便宜上面自己很难超越淘宝，毕竟是自己拿东西出来卖，最便宜了。在放心方面呢，他们可能能做的比淘宝好，但当时已经有天猫了，它很难大面积超越天猫。突破口啊，应该在更快到达这个事情上面，而更快到达的核心能力就是搞物流嘛。京东做了两件事儿。 第一个是让自己不仅仅做一些山西的家电产品，还做各种书啊、生鲜呐这种高频次的消费品。第二个就是自建物流团队和仓库，提高了送货的速度。最终在最后一个点上形成了破局，跟淘宝形成了抗衡之势。其实同样的价值链，不同的企业思路是不同的。比如说沃尔玛超市这个沃尔玛，则选择了另外一个突破口，它利用信息化系统达到了零库存。 降低了运送和储存的成本，这部分钱呢省下来，让客户少花钱，形成了最便宜又最高利润的核心竞争力。那回到咱们自己的职业里面来，这两个问题其实也是每个职场人应该问问自己的：你的行业的核心价值是什么？你提供哪个环节的价值？做好这个价值链条需要你有什么核心竞争力呢？从这个角度想问题啊，你的职业定位就会很清晰。 因为任务、职能、职位名称、平台或者实现手段、科技技术这些东西都会变，但是人性和核心需求是不变的。这就是所谓的“术常易，法简易而道不易”。今天电影里面的段子和当年莎士比亚戏剧里面的荤段子其实没有什么区别。今天拍高端艺术照的人和当年画油画的人用到的技能也都是。 艺术技能和打入圈子的社交技能，所以思考这个问题，我是通过什么能力，在什么行业创造什么价值的人？这三个空格填上，这个定位不变的话，就抓住了你职业的价值链，也就是抓住了事情的本质。我举个传统媒体的例子哈，最近这个行业实在是很不好混，好多记者采访完我以后，都要把录音笔关掉，问说：古天老师，你觉得我该怎么规划？ 所以很多人说都被互联网搞得失业，找不到定位。其实啊，我认为媒体的核心价值从来没有变过。我们来试试看，问问自己那两个问题：第一个，你这个行业的核心价值到底是什么？而你处于价值的哪一环呢？其实，媒体的核心价值就是更快、更精准的让大众知道了些什么。而记者和编辑则是这个信息的发声器和产生者。那么第二个问题来了：做好这个价值需要什么竞争力呢？ 就需要两种能力，更快和更准。更快啊，其实就是反应更快、传播更广的一种反应和表达能力。更准呢，则是持续的可以获得一手信息和有专业的眼光，能帮你选好信息。其中更准是比更快更有价值的，因为快是一种体力活啊，天花板很明显。准呢是积累有复利。你看，这个时候就出现了两种人，一种人呢是冲着职位要求干活。 想的都是说啊，我要发多少篇稿子，拿多少条稿酬，怎么样搞定那个家伙能当主编？但如果你盯着行业的核心价值，你的思考就变成了：哎，怎么样传播可以更好更快呀？怎么样可以接触到一手信息？哪个领域是我值得深耕的？像这样的人，在七年前甚至更早就会注意到互联网传播效率远远高于纸质，互联网的语言表达变化很大。他们要做的无非是找准某一个领域，持续的。 积累一流人脉，因为信息源头是人嘛。先把更准做好了以后，学会使用互联网的网络语言传播，就能稳稳的站在价值链中间，根本就不可能撼动。这种人呢，就是一种行走的价值链。你说他是写手，是名博，是大 V，是编辑，是知识 IP，还是大号？这些名字都是用来忽悠那些不敢入场的吃瓜群众的。其实啊，真正的核心人群，他们就不断的在变换方式。 变换平台只做一件事儿，就是持续的创造这个行业的核心价值，成为重要的价值链条。说到这儿，我发现这不就李翔吗？从这个传统杂志走出来，现在依然坚挺。我自己没事儿也看看《李翔商业周刊》，虽然不是天天刷，但是你像商业时代，花两百块钱买一个懂商业的人，每天给你开个小窗，还挺安心的。好，这不是广告啊，爱买不买啊。李翔也不需要我做广告了。回到行业价值链来，你看古代的黄河是经常改道的。 每次一改道的时候啊，那个河的河岸上面就是哀鸿遍野，大旱三年。所以你看，所有盯着地标的人，他就会死得很惨。你一定要学会盯着流水，在职场中间，具体的任务、职务就是地标，而流水就是价值链。这种基于价值链的职业定位有三个好处：第一个就是好迁移，你的价值啊不受不同公司和职位的影响，在行业内自由的迁移。 所以说，这个“春江水暖鸭先知”，行业变换你先知。第二就是能力提升的会很快，就你不会今天明天一个任务搞懵，学这个搞搞那个，结果什么都没学会，而是盯紧几门业务，盯紧几个能力，清晰的目标和程度是刻意练习的第一要务。第三，这种练出来的能力是可以带走的，职位、关系和资源都不一定能带走。 这些能力是一辈子都属于你的。听到这儿，你可能就问我了，古典，我该怎么样理解自己的价值链条呢？你讲东西都好高深呢。是的，你自己是很难回答这个问题的，除非你有很好的行业导师或者是咨询顾问。我教你一个特别简单、很好实操的方式，就是我经常问我团队的每个人的问题：说如果一年以后你离开了我们这个团队，工资翻了一番，那是因为你这一年有什么长进？ 创造了什么结果呢？前者是隐形的能力，后者是可识别的显性指标。一个能让你从原公司带走，还能让你身价翻番的价值，一般就是行业通用的核心价值了。操作方法也很简单，你直接把自己的工资乘以二，然后在招聘网站上面找一找对应的工作要求，找三到五个以后，你把这个要求跟自己当前的能力做一个对比，这个差距就是行业价值链的核心能力。 有人说：“哎，这样你团队的人会走吗？”其实恰恰不会，因为这样我和团队的关系就变成了：你们努力让自己能力翻番，我则尽量寻求更优秀的价值链条，留住大家，给大家创造更大的平台。这才是员工和领导的分工，不是吗？糟糕的组织可能就会反过来：员工努力的让自己不被企业开除，而企业努力的思考怎么样带这群怂货赚钱。 这样一来，企业和个体就绑在一起，互相浪费生命，互相伤害。所以，不管是组织谈恋爱，朋友还是哥们儿，一段好的关系就是两个互相离开对方都能独立过好的人，因为更大的目标选择走在了一起。所以，盯着职位越盯越怂，盯着行业的本质越盯越强。今天的每日回顾。 盯着行业价值链条的职业定位和日常盯着绩效的职业定位有什么不同？基于价值链来发展自己的竞争力有哪三个明显的好处？有什么简单的方法可以很好的理解自己的行业核心价值，并且找到跟自己的能力差距？今天的每日践行。 我想你应该能猜到了，上网把你的工资乘以二，然后看看相应的职位需要哪些经验和能力呢？然后回头思考一下，你的工作在行业内到底提供了什么价值，而这些价值需要哪些核心竞争力？